يا رب يا رب يا رب سألناك أملناك رجوناك طلبناك رمنا ما عندك يا إلهي يا حي يا قيوم انقطعت الأمال إلا فيك قل للذي يسمعك يا الله يسمعك وينظر إليك ويجيبك وإذا شاء أعطاك هو الذي ليس كمثل شيء أنت بين يديه وهو أعلم بك من نفسك وإذا أمدك بالتوجه إليه أقبل بوجهه عليك فقل يا الله بالصدق بالصدق قل يا الله بالخضوع والخشوع قل يا الله بالإنابة والرجوع والتوبة النصوح قل يا الله